Cuando pensamos en daño medioambiental, nos viene a la cabeza esta imagen. Pero la realidad también es esta. Aunque podemos elegir cómo generar la energía que necesitamos, no nos quita la responsabilidad sobre controlar cuánto y cómo consumimos. La informática es una herramienta tremendamente poderosa, con la capacidad de cambiar vidas, industrias y la sociedad haciendo posibles avances antes pensados imposibles. Sin embargo, ese mismo potencial puede ser usado de forma perjudicial o manipuladora, y algunos de esos daños podrían no ser reversibles o subsanables. Con el progreso continuado durante la Cuarta Revolución Industrial, cada vez se dedican más y más recursos a esta industria. Es nuestro deber en el sector el conseguir que esta inversión sirva para reducir el gasto global y no sea un coste extra. Los servicios informáticos y tecnologías como la inteligencia artificial pueden aumentar la eficiencia y reducir el gasto de otros sectores, pero eso requiere que se tengan esas metas siempre en mente y que se sea consciente de las herramientas disponibles para ser sostenible. Como ingenieros y especialistas del campo de la informática, recae sobre nosotros no solo el impacto de aquello que diseñamos y construimos, sino que también lo fácil o difícil que es para los usuarios de nuestros productos o servicios el ser sostenibles o responsables para con sus hábitos de consumo o el medio ambiente.